შეუძლებელია მხოლოდ ეროვნული ბანკი იყოს პასუხისგებელი რაიმე პროცესზე. შეუძლებელია, იმიტომ რომ ლოგიკით გამოვარო, არ არც ერთი ინსტიტუტი არ გჭირდება, უნდა იყოს მარტო ეროვნული ბანკი და ეროვნული ბანკი აგეთოს ყველას. ბუნებრივია. აქ არის ძალიან ბევრი ფაქტორი. ანგარიშის განხილვა როდი შეიძლება მოხდეს? ჩვენ გვაქვს კანონისმიერი ვალდებულება, რომ ის შემოტანიდან ერთ თვეში უნდა იქნას დასრულებული პროცესი. ეს პროცესი მთლიანად. მე მაგალითად ვთვლი რომ კარგი იქნება თუკი სწორედ თუნდაც ამ კითხების ფონზე ჩვენ რაც შეიძლება დავაჩქაროთ ეს საკვი პროცესი